Сегодня мы открываем первое в стране современное коллективное хозяйство. În doar câteva clipe, aici în uh, comuna Jora de mijloc va avea loc marele miracol, acel proiect extraordinar pe care îl așteptați dumneavoastră cu toții, pe care l-a promis președintele partidului politic Șor, domnul Ilan Șor. dumneavoastră de mult am așteptat uh, această deschidere, această inaugurare, această inițiativă și eu aș vrea din tot suflet să-i mulțumesc domnului președinte pentru susținerea, pentru sprijinul, pentru uh, toate eforturile care au fost depuse ca să uh, biruim și această victoria noastră a comunii Jora de Mijloc. Колхоз В коммуне Жородимижлук называется символически коммуна девиз. Потому что именно в коммуну девиз я планирую превратить коммуну Жородимижлук в ближайший год, максимум два. Моя главная задача, чтобы после реализации этого проекта в домах нашей любимой коммуны появился свет, чтобы люди вернулись, чтобы люди не уезжали, чтобы была работа здесь на месте чтобы люди зарабатывали деньги и экономически были самодостаточны. Multe concerte vedem și mai vedem. A făcut foarte frumos chiar în parc pentru copii distract. Se strează așa Drumurile s-au făcut în satele vecine dar la noi, încă până și nou, nu. Au făcut doar aiese, dar la noi acolo, văd că nu vedem nici nimic încă până și. Ce ne place? Poate ne face ceva plăcut pentru noi, eu știu, nu știu. Până și încă, cum spun, în satele vecine au făcut, dar la noi nu au făcut nimic, ca să mă, ca să mă bucur pe mine personal. Dar așa, poate a face, dacă a face, Vom vota-o în continuare, dacă nu, nu știu. Nu stăm la gâsi. Este o legendă mare. Au fost trei frați mai e scurt, legenda povestește că toți trei băieți s-au venit la Nistru, aici la apă și nu era așa mare apă, apa era așa. Și s-a necat unul, s-a necat altul și fiecare s-au pus numele. Sunt probleme multe pe sat aici, probleme. Atâta una piesele, mici, Dar tot producția atât e scumpă. nu se combate piețurile cu... Sunt oameni care mai bunici pot duce pe Europa. Fac bani la noi. Nu chem dușile. Da. Am 1300 legea cu Trebuie să plătesc, cred că. Eu pâine, să plătesc, da. plătesc lumină, plătesc yes. Problema e că iarna nu avem bani de lemne. Ori 5 metri nu e din iar. Thank you. Cetățenii ăștia băbuți, că avem noroc să dus copiii de acasă și ne-au lipat singur și nu putem, când ne-i ușor, ne e greu, atunci ne-au lipat da. Și ne mai trimit câte o capic și ne luăm medicamente, da. E greu, tare e greu, singur. Unul în uh, America are 21 de ani în ală. Mă când grez pe internet, merg mă un calculator. Plâng, vieră mai acasă, mai că vreau, mai este voiat, mai... Mamă, schimbă-te ea, mamă, mai zic, totuși vii măcar la mine la mos, mai dacă la tatăl nu-i putut, măcar la mine vină. Nu știu, mama, azi vedem, cred că o O să găsim și azi venim. O să vă duceți la alegeri, că e acasă ne aproape. Ne ducem, numai că ne ducem. Cum să nu ne ducem? Cam ne am votat, am să votăm. <laughs> De-am, un nimeri eu îngreșim, o facem mai departe, pârtea care și și să facem. Mai bun nu ne-a făcut nimeni, tăți. O spus că să facă, să facă, dar nu mai făcut nici. Nu a fost nimeni, chiar de a veni, nici nu mă găsește, că eu ies, mă duc. <laughs> nu, da, fac ei agitații, nu. de noi facem cum, cum zic bătrânii la televizor. De-am măcar aici, au furat, dar ne fac și nou, ne dau și nou cu ceva. Vezi că merge vorba cu frateț. Da, ia uite, cine n-a să pui mâna pe smântână și n-a să lângă de aici Tăți! Dar înainte o știați pe uh, cine e Mari, Marina Tauber? Ați auzit de dânsa? Nu, nu, n-am auzit. N-am auzit, am de când am de an. Vine aici, ne făcea sobrăni, planea, sopla. Mi-a lăsat băietul. Alo? Ia că viu! Ia că eu, eu interviu la colț aici. <laughs> Hai, ia că viu! <laughs>